Meus caros, boa noite. Eu gostaria de iniciar isto com uma confissão, sabe? Uma confissão, porque no passado, inúmeras vezes, num passado bastante distante, eu militei pelo Partido dos Trabalhadores. Votei no, no presidiário e hoje eu me vejo com a autoridade de ser um crítico fervoroso e por isso eu digo não. Não vejo mais o PT como uma opção até consigo ver uma administração liberal com mais virtude do que a meia apresentada pelo PT atualmente. Eu vou mais longe. O Partido dos Trabalhadores, levando em conta este último ano em que o vice da chapa do PT governou, esteve no poder durante quatro mandatos, cada mandato de quatro anos. Estamos a falar de 16 anos no poder. Levando em consideração, meus caros, que uma criança em idade escolar no Brasil tem 4 anos. Se essa entrasse na escola, na mesma altura que o PT tomou posse, ela hoje estaria no mercado de trabalho, teria carta de condução, teria cerca de 20 anos de idade. Vocês acham que o PT, nessa geração, porque foi uma geração, estamos a falar do remoto ano de 2003, fez o suficiente para essa criança ter um futuro? Essa é a pergunta que vos faço, essa é a pergunta que vos deixo. Eu fico por aqui, boa noite e até amanhã. Bom voto.